di bunga rampai <laughs> Manga di bacarai Ngaji lah dia nuruh Bacarai, ngah lah nyokin Alah, alah, Yo guys, welcome back to Rama Papsi. Oke okay guys, nah di video kali ini kita bakal bakalan nge-reaction salah satu video hmm, sketsa komedi dari Padang, dari Minang. Dan mungkin sebagian dari teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya dan mungkin juga udah banyak yang nonton gitu. Yaps, ini adalah uh, eh, Bang Kale official salah satu YouTuber dari Padang Eh, bertema tentang uh, sketsa komedi ya guys ya. Dan sebelum lanjut ke video reactionnya, aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Rama Papsi atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Papsi agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke yuk kita langsung aja reaction videonya Bang Kale Official. Let's go. dan tadi ke Cik Yelmi sama seringnya suruhnya dan uh, uh, menunggu di depan gang Ciknya tadi. Tapi ni hmm, tak lah dia dah lah dan cara-cara. Nak jaduh dah. Ah, macam mampik ah, sebut nak orang kau bang. Nak jaduh dah. Biarlah dia lah cari je lah ni lu. Nak jaduh dah. Adi bunga rampai. <laughs> Mengadik bacarai. ni tu. Ha ni yo kit. Alah alah. Eh, Kuku dia ni. Kau pun kau boleh urut macam. Masa? Kamu nanya. Eh, kamu, kamu bertanya Tanya. Kamu bertanya tanya. Eh, tanya tanya bertanya. Bertanya. ni nanya. Kau bertanya. Nanya elok-elok masa. Ada. Dah sapu. <laughs> kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Nah, bang. ini dia yang namanya Bang ya? Kale ini guys ya, yang di bawah. Kale, eh, mah. Yang rambutnya Sula. Itu ya. sampai dapat semua. Dua relay. Lo tahu bang dua relay? Enggak. Enggak. Hmm. Tak kutu sih sih lah dah. Itu uban yang sudah cari, jangan kutu nak cari. Ianya <laughs> ada lah kuah. Untuk ibu menatang nang empat dan. Hmm. Keranggu ke ya, bang? <laughs> Keranggu. 안 그거 봐, 그냥, 네. 그치, 긴, 누이나. 봐, 아. 밖에 부띠, 벌레 방래요. 아, 누구 빠잖아. 뭐 밖에? 이거 안, 안 빼고 하네. 안 빼대 띠야? 이거. tu jawab apa? Dia nak awet je sapu. Hilang dia. Ya, dah awet sapu dia jauh-jauh patuh dah. Hilang ni lesuk sini. Cik orang berbekam kan? Dia ah, mereka bekam je. Dia buti. Jadi lah yang. Pada panjur. Panjur apa? Panjur dikurak kaki yang. Ndeh. Kalau dia penyakit nak. <laughs> Dia kurak. Bisulan penulan panuan ah capek dapatnya apa? Ni tu siapa penyakit tu? Runcah lah, lah, runcah tu lambang sedar bang. Pada lape. <laughs> Ah sah lek. Masa? Kamu nanya. Kamu nanya. Kemana? Kamu nanya. Kamu nanya bertanya-tanya. Bertanya-tanya. <laughs> apa cerita ni? Apa tu hari? Nanya-nanya aje. Hai mana nanya? Hai mana nanya? Dah. Mana sapur? Dah. Ah, jangan ni dia. Tu oh, nanya. Nanya nanya nanya. Hmm? Eh? Ah, lah. Ah, lah. Nak cari dulu. Ya, mengelak eh. Apa eh. balik lah nontonnya dia nak. Nontong tu lah kurang. Ha? ha. eh, banyak dah nyam. Dari mana gunanya? <laughs> Ah, ha? <laughs> eh? eh? Mana? Udahlah ada negi dan janggil lo. Nanya. Kamu nanya. ha? Alu lah. Negi mah. Mana ni Menanya, nanya? Ang dari mah. Kamu nanya. <laughs> Iyo dia macam nyulang ang dari mah dan. Kemana? Itu dulu empat siapa dah bodoh. Nanya nanya. Tempel ya mak leh. Kau pun hanya. Alah. Agak hai angkoh bodoh ha. Hai, duk dah mak. Oh, kau kecian ni bodoh ni. You dah pergi ke mak? You kan sang jawe. Iya. Dan tadi bertanya ke Risa dekat tu jawe ID. Pai masa ni. Nanya, nanya, nanya. <laughs> Kau dulu nanya pai masa aje. Iyo nak tu risa semua situ je. Eh? Iyo risa lah dulu ni. Ah, ha, kau nak nyanyi nyanyi nyanyi. Nak habis sakit je dah. Kita ni tak sapu je lah. <laughs> <laughs> nak. Lah. Dia BM mulai tu. Yudian dia tak bawa dia. Dah nak tunggu kan nak. Rancaklah di dangan yang. <laughs> Nanya. Dia nak mi hari yang. Ah, tak penyakit ah dah. Yu in kini dah ke pergi mah. Dah tahu dia saya nak tentu ke mah hidup dia arah dia. Tanyulah kat dia. Tada. ini emang lucu-lucu sih orang-orang itu emang lucu-lucu banget gitu Wop. Jatuh tas nih. Rawat saya lah. Buju Kau adi ama mandang Ame Api dah jaga Api dah jaga kurukung Anak ilu ang ah. Api dah ilu ya Anak ilu ang ne Dompat yang ah. Dompat yang Api api Api Kamu nyanyi Eh maaf ayah kami sekolah je. Lah. Kamu bertanya-tanya. Tolong dia ha, ha. lah. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Ha, matilah piang hilang. matilah, matilah piang hilang. Kertas baru, Alhamdulillah. Dapat kertas. Senang hati, lah, Ha. Inilah, ha. Profesor. ya, adik tolong barang gue itu. Tak siaran nak cilok. Ni cilok deh. Muncul deh. Tapi dah siaran dia. Tak tak siaran pula. Tahu dia dah. Itu dah bodoh. Saya betul dia. Dia dah buka dah. Kau sudah tahu dia menyertai semua. Eh, saya tahu dia lagi. punya risau. Punya risau. Dapat dan tu punya dan. Eh? Ya, tak salam tu lihat. Ha? Tak salam tu lihat. Hmm, tengok ha. Risau ha. Tanggal lahir tahu dia mah. Tanggal 10 bulan 3 tahun 2008. Ni risau ha. Itu macam Ali sini nanti dia tentu dia tanggal lahir. Eh. <laughs> Tak Ali pindah semua-semua nak tentu. Apinya dia. Malah orang rajulah nyok. Betul lagi. Kerajaan eh? Ni kau kau cari aku deh. Dia dia pang anak dia dan balin dia tu. Mana nang balin deh? Hmm. Oh, balin aga. Lah Lain dari itulah namanya Selamin. Ini risalah. lah. Ya. Dia ada dua lagi. Ini kelia. Ya. Panjuli ke dalam api yang. Siapa? Panjuli. Aku ah, pengen nak lah. balik ambil tu. <laughs> eh, mau apa ya? Risiko dan dia. Ah. aduh dia. Eh, pek buru ni gang. Apa? Eh, babu ni lah enggak. Eh, tak lah nak babu ni lah. Eh, banyak kau babu ni, baterai habis ni. Sakit tinggal di leh tu. Pek! Eh, babu ni lah, pek! <laughs> Anggi lah, pek dia lah. Kau pun dah ni lah. Yang nak ambil dulu jalan. <laughs> Jangan ni cikgu kanan cilok dua. Din, eh. <laughs> eh, dah suruh ni dah dah. Dah ambil apa dah. Kamu bertanya. Mana ah, nak tanya kali? Apa nak dengar tanya dia? Kamu bertanya-tanya. Eh, baca ruang kan dia. Amat ah, dia pandai. Dan dah sampai dah dah dah. Apa dah. Ha, dia lepik tas ya. Dạ, đến này tôi đến học bia à, tao học bia nó đi ăn dạ, à, dạ, đi làm được Ang bi ang pian na mambi mambi mambi jadi cilu. Tadi mambi nyan deh. Ang presur na pian jadi rumah. Laden caring. Ang cari nang dia. Lu nanya. Cari nyanyi này này này này này je lah kami nanya nanya nanya nanya. Tuk nah. Aduh, pian sikau deh. Cari nyanyi lah. Pada lain. Kemana lain? Nanya. bê đẩy ni này nhà là nhà như này Tasisan dah hilang Tasisan tadi jalan di sinan tua ah. Kamu nyanyi ya? Di tolong lah Tas hilang hanya ah. banyak di sini Ada dompet gape sinan ah. di pena Itulah sinan Kamu bertanya-tanya Deh tak ada jawab nang kaya bang malam ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu tertandu-tandu nanya-nanya. Nanya-nanya. Dia jangan tanya-tanya. Joko yu mana? Aku mana? Apa itu jotas tu hilangnya jatuh di sinan tadi. Ya. Tolonglah. Kamu nanya. Cuma kok kadang parik bang Lim. Tak duduk, tak duduk baru kena kadang nak. baru kena kadang punya mayi yang pihak kadang Tadi nak ada bunci dah. Kini awak kalau bunci. Dia oh. nak itu tas dan bang. Dia nak itu tas dan bang. Aduh deh. Nak ikut deh kan? Dia tu kamu akan dicari lah. Hilang ni. Nak biar semua ni yang disikup pada orang ni. Ini nak kadang barang tu ah, pun lah. Dia cari dia barang tu lagi ah, ni ni din. Ah, tu ni. Tu tak satu. Bisa. Eh. Cari isi lu. Aku hilang dah. Hai. Mana pergi cari nak? Tadi aku Tak tidak dulu buat anak. dia nak hmm. ambil bang. Kamu minta. Kamu terminta-minta. Alah nak minta jadi ibu ha. Beri ibu adunya. Eh. Ya. Eh, biarlah makasih sana nak sobat bang ha. Tadi bu yang ke. Eh. Isi atas juga pun lai. Iyo iyo. Masih, bang. Iya. Bang. Yep. Alhamdulillah. Eh, cik seorang pek geluh-geluh hak tu. Assalamualaikum. Geluh-geluh hak. Ni lah lauk kat mana cik? Iya. Boleh kau hilang nak pun dia untuk nak jangan pek dia. Eh, saya ibu minta ni. Pek jang. Usuh perele. Ah. rumah mak dia tinggal kiru. Pasti dia mencari dinin. Tanya-tanya lah kakak liat tu kan. Nanya-nanya je Eddie. Menanya, aku menanya. Lu mamak deh <laughs> gitu. Tak mungkin sih ku ngendrum deh. Hai. Bang Mada mana mah? Iya sama si Koko. Si Koko lambau, kacau buang. Eh, di intro le nak abu apa satu ni. Hehehe. Hmm, ke sana, Atik. Masuk suap yang? Ang tanya. Hmm. Di mana suruh? Di mana api yang tu? Api hilang lah, tadi di ya. mana pet yang? Ang tanya tanya je lah. Api <laughs> yang tu di mana pet tadi dia? Kamu tanya tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Kamu tanya. Jangan tanya. Jangan tanya.